아니 이건 진짜 커플이 아니고 혹시 나를 그냥 친구로 생각하는 건가? 나만 이렇게 커플로 생각하고 있는 건가? でもできるから、韓国人の友情のそこはいいなと思います。 뭐 그흐 그 기히 와여러 안녕하세요. 쿠키 카페 쿠키입니다. 김경식입니다. 하우. 타밍이 変わりましたね。 근데 이거는 카메라네 밑에 뭐 이기리시나 프린스 쪽도 밑에인 것 같아. 最近なんか外国の読者も増えたから英語でちょっと話しまし어じゃんはいはい i m h <laughs> あかもこっちゃうなもう英語で一応最近のクキとかで、韓国語彼氏と日本彼氏何が違うんかな、うん、이거에대해서이야기를했는데、それで今日は日本人彼女と韓国の彼女何が違うかなこれについて。これだけ見たじゃなくて他の友達に、日韓カップとか日本人女性友達とかを見て話してる、この前は私のめちゃくちゃ個人的な意見でしたねでもキム・ギョンジ君は何が違うって言っても、うん そんな人にかインスタグラムでいろんな人の意見をもらってます興味ないもうあんまりそれについ自分以外に興味がないインスタグラムこれ話もして、最後には私個人的に話もなかったものがもしかしたらあったら話すと Yes, I'm hungry. 우선첫번째로가장많았던의견넘버 Number one. 원 배려배려하이류가도지금한국인考えで、日本女性ならば配慮が多い待て待て聞きたいのが、配慮ってどういうの配慮っていうの例えばチャギがポテトチップス食べたいなっていう時に口にはっみたいなそれがペリ려それは餌をあげる <laughs> 動物園の뭐라고해야ちょっとミステイクしてもちょっと許しますやごもがそんなかな でも私の友達の韓国人のロャーとかもめっちゃくちゃ優しい人が多いこれあれ来るかマカロン作ってくれたもんうん美味しかったねめっちゃ美味しかっためっちゃ美味しかった私が実際にクリコに付き合っても身長はペ量が多いの多いねそんな時もあるよ、うん、あるけど日本人にか多いそんな考えはないやああクリコにかクリコにか で日本人これは結局私たちが今日韓国たちに質問した者たちだから私たちも実際に感じする問題かなと思っでもなんか米量が具体的にちょっと知りたいね私もちょっと勉強もしたいし多分コメントに何かありますね君より頭大きいねこれ2番目にあります米量のないコメント <laughs> で、ねで、ベのある人のコメント。わあ、金魚の人頭、頭が小さすぎて見えないでした。 <laughs> スペース、スペース、スペース、スペース。え、何かなって見たら。おい これ日本女性だからじゃないこれ日本人がリアクションが多いのかなって例えばどんな時に初めて恋愛した時まだ覚えますんで그리고또대화する時그리고자기何も었어요それ私クリームパンを하고우유하食べましたよ시던그리고와맛있겠た」とかしますんから、まだそんな日本のリアクション文化にならない私としてはこれ뭔가私がなんかすごいのも食べたかなと思って1週間ぐらいクリームパンと牛乳だけ食べて <laughs> やべえじゃんでも今もう慣れすぎてうるさいでしょあ違います ちの生活が本当にリアクションが大きいと思うでたまにコメントで「あこの2人嘘みたい」って <laughs> 私たち動画じゃないところがめちゃくちゃうるさいしあと本当に嘘くさい私も自分でリアクションしてて嘘みたいな <laughs> 自分でしながら自分でしながらうわ嘘なんかなんかじゃあいいよ。どック今日は温めてじゃがいもを炒めてただけで ホーマジッったこれ本当よもし私が他の人ならば私は他の人や大体見たら確かに日本人がリアクションが多いにか아こんな薄リアクションが好きやそんな人もいるよそんな意見もリアクション問題は私たちがもともと大きいからチャギはもっとそれを感じるかもしれない 小さいものに表現これね私もちょっと賛成ですよ私も個人的なメモにもこれが一番目でしたんでちんちゃ小さいプレゼントとか今のコンビニで買ったリンゴケーキとかでも「チャギありがとう」と그러면진짜としてどう買いたいそんな心それで安いプレゼントあげますやちいならばどうしてあ違いますそれそれは違いますもうでもそんな方法があったね <laughs> そんな方法 연락에 대해서는 진짜 와타시 고진테키네 인스타그램 도 그 쿠키커플 인스타그램 님모 소단 도카가 아리마시탄데 사실 쿠리코도 레나이 사이시면 진짜 레, 연락을 안 했어요 잘자 안녕 밥 먹었어 이 정도만 하니까 아니 이건 진짜 커플이 아니고 혹시 나를 그냥 친구로 생각하는 건가 나만 이렇게 커플로 생각하고 있는 건가 그때 당시에 유튜브에서 일본어 공부를 자링센세라고 하는 분을 배웠었는데 이번 유튜브 라이브를 할 때 제가 거기서 질문을 했었어요 카노이토가 코멘트에 음. 아, 니혼진 타치와 모토모토 손나요 그냥 쇼시키니 하나씩 대비에라 이렇게 이야기를 해서 쿠리코니 그냥 진짜 쇼시키 하나씩 하지마시다고그때서이제그랬고나그때부터는진짜잘하기시작했어私の場合は正直きっちゃなじゃなかったです素直になるのが恥ずかしい私だけ一生懸命だったらどうしようとかも思うし面倒くさいよじになったらどうしようってすごい思ってて寂しいし心配だし連絡もっとしてほしいししても言えない言って嫌われたらどうしようとかでめっちゃくちゃ恥ずかしかったチャギがそれを話してくれたからストッパーがパン 近その日本人彼女と今遠距離してる人とか付き合ったばっかりの人とかは恥ずかしがってる人も多いと思うから素直に話したら相手も答えてくれるかも寂しい時寂しいって言っていいんだなみたいななるほど <laughs> 恥ずかしい韓国彼女よりエロいものについてもっと悩みを聞くとか頑張ると思います問題があったら ラゴイヤギしましたんで私지금산세됐어요韓国人イメージでエロいそんなイメージがありますラゴイヤギ하는데私는코레가100%違うではないん것같아요居酒とかでみんなで一緒に話しますじゃな、それならちんちゃ韓国では絶対話とダメな話がみんな笑いながら冗談しますエロいなもので、居酒屋で隣に座ってるおじさんがカップルにいじりじゃないけど、下ネタを話してくるとかよくあるけど、次はそれがカップルでいる人たちに 特に女性がいるのに、うん、おじさんがそれをわざわざ話すって何みたいなもしかして私一人にいる時ならもうしてもいいや、でも日本人はなんかわあ実際に韓国では余者がいるところでそういう下ネタとかをあまり話さないしたら今時代でめっちゃ大事でも確かにオープンですよそういうところ私たちもオープンに話すし私たちのドッキリもそういうのが多いこれ最後はいいじゃん 束縛の違い束縛どっちが強いんだろうもともと嫉妬ということは正確にかどうなんだろう嫉妬は分からないですこれが嫉妬好きああ私がされるのがうんうんちょっとしてくれたらいいなって思うけどまず嫉妬されるようなことしないもん私がその一緒に行ったソンベとかのコートとかを着て帰ってきますとか チャが一緒に行った女の子のチマを履いて帰ってきます。なで私ね。あ例えばそれなら嫌じゃない。もちろん100%。それね。ボハマって管理が効ても変動する。 <laughs> 日本人は本当にしない人多いからね。あの本当は思ってても言えない人が多いから。なんじゃとか特に。이런이야기가있네오픈마인드예요코에한테하나서요리스트레이트하나好き。스키아저씨는아코네코레인시한국 ストレートに表現してくれるってことでしょうんでもそっちの方が楽な時がチャ近もあるんじゃないうん最初のクリコが自分の意見とかち를참또하나서い요 아, 뭐 먹을래? 아, 자기 타베타 것도. 아, 그리고 어디 가래 아, 자기 하고 싶은데요. 이러니까 사실은 벤니와 벤니다 같거든. 뭔가 でこれがじっと縮いたらあの私もクリコ行けない聞きたい音楽今日のクリコ誕生日にからクリ食べたいものを食べますあじゃしたいなら飲むたったべじゃないその時にこんな練習をそれ私がするだほん困った <laughs> <laughs> 確かにでもそうそうかも直接言えないけど、うん、言えなかったら不満な顔をするみたいな、うん、それが白じゃん逆にそれなら話したらいいそういうストレートに表現できるとか

カップルもだんだん最近多くなってきた。結婚してだから。今日からは出てしまえ。私10円。私5円。私3円。もうそれならうま 8, 年ぐらい貯金してうまい棒言ってたから。이렇게みんなの意見を見ましたちなみにプラスの意見が一つあったら、はい、アニメーションについて話し リコのアニメーションが好きじゃない。そしてクリコだけじゃなくて、リカンガブルをお迎えした時みんな一緒にカラオケに行って、初めて歌ったことがアニメーション歌だったんで、うん、でアニメーションについて、おんちょんオープンマインド。確かに日本だからかな。アニメーションの国だからかな。アニメーションのオープンマインド。あれ、もうね、ちんちゃ国民的に見ますこう、うん。国民的にアニメル好きを、これもあってよ。クリコもよくアニメーション歌う。歌いましたなだんだん来てるのどうも好きじゃない私もいい歌が多いんですか でもアニメは本当にドラマよりも面白いことも多いから私は漫画も読むし、うん、アニメにも理想のタイプとかもいるし、うん、誰服部平次どこのああ空렇게해서내연진카노라또한국인카노라도치가이를제목이맛있다個人的な意見は意見だけど、うん、確かにみんなの意見を見てたら面白いし。うん、かなり今回のこんなこともありますよなとかもでき,、できるし。 結局どっちもいいところがありますはもちろんいいしそして私考えてね日本人にかラゴ考えたら진짜다른것같아性格が本当にそれぞれ違うから、そして次のクッキーとーではキョンシ君がまた髪の毛の色を変えてると思いますもう긴이にな요소리더라지금같이봐주셔서감사합니다감사합니다